ток булагынын ичинде эмне болуп жатканын жана кантип чынжырда электр тогун кармап жатканын байкайлы экранда эки бөлүктөн турган туюк электр чынжыры турат сырткы шарлар өткөргүчтөр жана ички ток булагы чынжырдын сырткы бөлүгүндө эмне болуп жатканын карайлы электростатикалык талаа аркылуу тагыраак кулон күчү аркылуу электрондор биринчи шардан экинчи шарга жылууда демек ток булагынын ичинде кулон күчү эмес башка күчтөр таасир этүү керек бул учурда кулон күчтөрүн түртүлүүнү басып өтүп электрондор ток булагынын терс уюлуна жылуу керек бул күчтөр сырткы күчтөр